акаҷон и тахтаи чорметра чанда гитешм ака ҳаштодупанҷ ч метра чандак буд ака чорметра чорметра ғавсиш чанд шарак шилак а شما متر قطع چند کتا گرفتید؟ رونا چهار میبرد برگی این طرف دیدم؟ چهار بیست همه گفتگی نخوشون رو استکر نکن جایی؟ اکه بار اینجا بخوتیر سایتی خدود بود سایتی کل خوزا بود تیوی ارزون کدن پانس همون دیگر اینه برادران عزیز اینام کنال گاز دادم تو همی گفا رو سخی ها که؟ اکه بار اونکه گرفته اینه اکه بار اونکه گرفته برادران بار کدن برده майли акаҷон саломат бошед хоб раҳмат ака ман шу тахталади кула об кетяпсиз шула ҳаққони ростми ака шу айтган нарха беряптима Aytgan narxa beryapti. бу нечига necha yil taxtalar aka Davoning, davoning. Davoning ma? mana metrda olib kelib cheklar olib ketyapti shundaymi haqqoniy rost shu gaplar Shu gap rost, ha? ha bo'ldi aka sog' bo'ling ishingizga omad bu qaysidan olib ketyapti xudo xohlasa Ittifoq tarafdan. ittifoqdan salomat bo'ling aka ittifoqdan salom aytib Mayli, qo'ying sizga salomat. Xo'p, mayli, ина порте қатира озе ака ина дарро екна ақаматона мемонем ай соати чанд сар мешава кор мекунем ай соати то чанда мебарам тизо мо ай соати шаши саҳар то соати шаши бегара кор мекунем аму каратина видео навори кадагида аму рақамора мондем бовар ки аму ҳазор одам занг мезанам сечорташ харидор бошад 990 таи дигараш харидор нест просто саради удаволсва занг мезанам беҳуда ай ҳамун хотир ростӣ гап аму телефонора ма дигар ростигаа рақамои наа майл мемонем дар рӯи амо экран илтимос амо бародарое ки касе желатина харидорай ҳамо одам занг занад корша буд кунем баъд ватсап ам дорам дар ҳамун рақамо дар ҳамун рақаморо аз мерӯи дар кориша касе дар интерес не бинависа ватсапамда партоя ма ис ҳисоб мекунам мепартом ба ҳамун одамои дар кора ҳамо занг бизанам хулас касе харидонӣ боша занг зани бародони азиз агар як танин ташта ҷавоб дода натона ия бозора мисол бахшишда хафа нашаванд клиентҳо мияд клиентош дод ҷавоб метаҳ исмо шумо занг задастен барои ҳамун ки зайни шава телефона бардошта натонад ассалому алайкум ҳамватанони азиз шахсоне ки гузаштани граница сарҳадӣ доранд марҳамат акаи маҳмадалиро тавсия мекунем комфортабелни автомобил шуморо ай москва ай московскую област калужевскую област мегиранд бурда соғ саломат мебиёранд ай номи канали калхозобод тв салом расонед марҳамат ҳатман занг занед ассалому алайкум подписчикҳои калхозобод тв бародарони азиз ҳамватанони азиз ина имрӯз навори мо бозори калхозобод магазини акаи маҳмадӣ бо омадем нархҳои имрӯзаро мебинем салому алайкум ака сози тенҷа бадамака саламатшумо назен ака тенҷа куро хуб мундаи куро нархҳо чӣ хеш нестан имрӯз нархо ака ака нарх наво ҳар моҳ али шидан мегирам мақсади мо барои подписчикҳои худат барои ҳамон одамое ки муҳоҷиранд дар россия кор мекунанд ай ҳаррӯза нарх наво мақсад ай ҳар моҳа нарх наво бояд огоҳӣ дошта бошану мақсад ҳамон пулошонаро аз чоти мисол строи материалшона бигиранд ҳар моҳ нархҳо дигаргун мешавад ай ҳамон ҳисоб мақсади ҳамин видеои мо мақсади ҳамира видео мекунем мепартоем дар канали худати бафаҳманд ки нарх наво чӣ хел ай дар тоҷикистон ака мо ягон кас да бахилӣ намекунем ягон кас да завид бад намекунем ягон каса мисол ушер монам намерасонем баъзе одамое ки ба мо бахилӣ мекунанд мо ба ваю кор надорем масад ина нарх намуро ҳози ҳамаи намуд борои нав омадагиа тахтои экспорт тахтои нав ина даҳ дардовиним заводской ина поли метрам ҳози метра биёрем ку ина чанда яка довоним довоним да нӯҳ ира даҳ меган нӯҳ мебурена дидӣ нӯҳ дарози 6 метр 6 метр о нархаш 50 метр хитшон биёран чен кунам ра биёран метр шона ҷидо карда чен кунам бигиран ира аразадаги шам дорем мисол мезанемиш 2 меша ва 246 сомона и 2 нимаш 50 сомона 50 сомона ина 12 дар 2 ним тахтаи завод аям тахтаи хушва и 2 ним тедиш 2 ним мебра бараш 12 меганака 11 мебра ина 11 мебра ина 11 ира 12 меган мефушанак хо ё нархи шака 6 сомон ай бо ҳама одамои харидорое ки хичон мисол мехаранд дига магазинора мебинанд мисол агар ки айнархи мо ягон ҷо арзон биёванд бигиранд наён ина мақсади мо 6 додаем дига магазино ма медонам ки 65 66 мепошанд ин тахтара хичон биён выбор кардам бираванд 15 дар двни макайна заводской хеле ғаосиш двни май бараш 14 мебирояира 15 меганакал ягон ҷода 15 пра нест 14. О, 14 мебурад. Рӯзи 6 метр. Тахта тахтаи саснай тозай завод. Нархиш дига магазино хатимо кор надорем акат. Аме 88 сесин бодози 77 сомон фурхтесин. 77 сомон. Масад ки бо ҳамо харидор хидиш дига магазина бибина, бо мегун ки арзон биёва бигира, наёва ин биёма 77 дозесин. Ма медонам ки 85 сомон нархиш дайра. برادران عزیز همین ای مگزین اکرم احمدی کسی گرفتگی باشه کامیتر در بنویسین که حقانی همین اکرم و تختش گرفته حقانی همین نرخ ایستو در امسال همین گپ روز گپ زده سی کامیتر در بنویسین بچه که چی گپ شده سی در ایجا ما چیزه که هستای همون چیز هم میگیم اون هم میگیم که مثال تخت اینا پیدیسات که مثال پنجوه پره نیست دوری سیوز راز میره پیدیسات که میگن غاوسیش چوره یک рона чораатиш 50 каш меган ами тоҷикистонака бараш 12 меган 11 евро инака 11 50 ка меган чори тоза ятанимта чора дидора 6 метраш 100 сомонака 98 сомона метемира 98 яи сараковкаша ҳами тахтара инаябу ира чен чика сёнкака чика сабсафеди базеба ахай заводая лентишни меган инаш сараковка шай севни мебруяка ғалсиш севним бараш ёздаёзда ина ролна ёзда шаш метраш ака навад сомо навад сомо ҳай ман медонам ки бо навад панҷ навада ҳашт ҳар хела ҳар ҷо мақсад ям харидор худаш дига магазина бибина о мегум арзон биёва бигира наёва биҳамин нархо мо метем ака мақсад ки گیرم و ویدیو را با میگم که برای همه آدم های مواجر گفته سیم که رسچاتی پول شما بگیرم ما نمیگم که همه بیا ایما بگیره تلخه یخیل بکفه پروستا ما همی را گفته سیم آتا اینا سرکوف که میگم سیونی میبرا غاوسی شکر خب اینا سرکوف که میگم سرکوف که توجیکیستان سیونی میکن هم ما ایرا میدونه اکا غاوسی سیونی میبرویا متر شا بگیره هم خریدور بیویا برش 15 میگم 14 میبرویا رونا 14 тахтаи ахтаиоисантаеаяоагирмкалонадорабаъзе тахтоиастанд ки ҳар як дунаи тахта дар панҷташаша гирми калон мешавад и тахтаи мо ин гирмаши инами аз сучоки майда дора ин хеле абсолютно гирм надорад ё шаш метрашака яксаду дах сом дах сом ҳамин нарх истодаги нархҳои имрӯзангӣ инами нархҳои инами ҳозирам ҳозирагуфтесам ям обад бо чӣ беша ишахдо медонам имрӯз 28 феврал 2023 сол ҳамин нархҳо биёянд хай боам кунем то қиёмат бо ягон шамек зарму аниқ миёянд иншоалло барое ки ин нархҳое ки ман гуфтесам нархҳои пасти пасти ҳамин территорио инара пидисарка мегем ина айнами лавсар кардаги то намлавалма пиццатка пурра тоза пиццатка не пиццатка не гаоси чора ина чор чор д бромаде са ина аа чор д хели ша барш 15 мегем 14 14 ни мегем 6 метра 6 метра 50 ка 124 тоза мо мегум но гуфта намона ки 5 тоза не тоза не я ак ман намедонам агар бошам мумкин мада нест мумкин дига магазино да бошам на асош вообще тахта тахтаи перма яка сами лучи тахта як абсолютно гирм надора гардин наа типа ҳамаш ҳам хеле аст ҳам майне пахто ами а инай сараков канеган 7 евро а ина хеле барш 7 маю ина а 7 бар о хеле 18 меган 17 евро 17 евро 137 сомон ак 137 сомон 6 метр а ҳар хел мефурӯшам баъзе дигар магазино 137 инаиш 20 ина иш 20 20 ба чанд евро 19 евро ак мора ҳам баъзе одамо нигоҳ ки ғавси шадид чанда қариб чорним ма ия таним та чорним дора аксарияти чорчордаакаоак мо ҳам як бор аксия кардем дига мора дар бало мондем мегӯям ки тахтаи панҷи пранесо панҷи пранес ма чизера ки ҳами нарх ма гуфтам ҳами тахта ма метр хати бия мақул шава бигира нагиря ҷои маҷбурӣ нест мисол چهار چهار دینم بهتر خاطر چین کسیم نزده فهمی شد بیس میگم نزده میبرویم نزده با چه؟ 6 метраш 175 мм номи канали тибиани аса 6 метр. Топинаш 20 саракока, 7 мм ҳам тахтара майдатар шайда. 35 хелиш меброя. 20 мегем 19 мм ра қабул кардам, хайятан инта 20 шуда. 19. ира 6 метраша ака ам номи канали худ биани 157 метр 165 165 профессор 157 20 така нархо то чанд рӯз амесакра ҳастӣ ин нархо акар то ахири моҳа барои ахири мо да бу партия бурӯй намеяд бо нархо чӣ мешава акам кадоме ки гирифтаниак ҳаракат кна айма ам нагира якҷое мегира бигира ки ай моҳи дигар уже бо нархо рӯ ба гармӣ омесем қимат мешава ҳар я тахта бисм сисм бо зиёд мешавадзёдмешава ин нархое ки ман додесам иншоалло нархои арзонтаринаст ина ҳаждаҳа яка ҳаждаҳа ира 18 меган 17 мебро ира ҳама ами устои ами тоҷикистон медона раоси шо 50 ка меган ина яҷо бегарби шашекле рона чо чор хели ша барш 17 ҳак 17 18 меган 17 мебро 17 ба чор короче ирам тахтар ина сифа ша сионка ка ине нигоҳ ин хе яқат бигириш ина гирм шадиди ин ами сучоки майда ина ина ина абсолютно гарм надорад ин тахта ра дидӣ иам тахта пирма тахтаи зур аст хайр чо меян кадомаш маъқул боша ҷудо мекарда мегирам шаш метраш ака ясаду чилҳашт сомони метр ясад чилҳашт сомони метр ясад чилҳашт сомони метр инаи даҳак шака ина ира даҳ меган нӯҳ мебурӯй ака хелиш нӯҳ ды будай нӯҳ хеле ғавсиш чоруд чоруд чорусе айнади қариб чорним дазадеса ирам 50 та меган хаям 4 боло ай ё 6 метра шака 86 фурухтесам ва номи канали та биан ака 80 сими ам 80 сими 80 сими ина 4 метра 4 метра тахта ой о баёд бошад хе симка калав нем баланс зада ки бу ин ами қамондаги ай ина и 12 шар ина хай ки 12 бо ҳаму гап хавара 4 4 дӣ хелиш бараш 12 меган 11 мебирам чӣ 6 метра буд ҳайда 11 ба 4 мегемаш ҳамачи ира 50 ка меган 4 7 ма фаҳмиди ира 50 ка меган 4 2 мебруя 4 2 о ира 4 метра шака ҳамун ако пешина пешина о 68 сомон додис 68 сомон 4 метраш ина 15 ҳак шам хаха аҳа نه ما ارداگوزی ما ترول قچی گاب زدی کو کامیرا کردی اینم این بور کادوز اینم 4 متر همین هم تخته هم وای آره کات بوده намедонам барои чӣ гирифт бобо инами инами тахта ҳамон ва чор метра ина чордаҳ ихириш ғавсиш чор чордам десаткаме гӯён каручи ё нархошон ака мегун ку навад панҷ буд ҳамун шаву рӯз ҳаштоду ҳашт мефурӯхтем бозе мамнақ ина дудес ино дар пешит бор кад бур коматаро ҳамун нархо айна боз айна ай канал колхозобод буя 85 метр айноми канали ту бия у самасабо я 85 камеша ширина бародарон азиз комментария дабна аз бачо касе ай магазин харидори кадаги мо гирифтем ака раҳмат кана ина рекаи ихириш панҷним шаш меброя шашар акира бисёртар тай тинакам чорни паталог намезананд ӯ видео дам гуфтаавдембачо ина ина шаш ихириш дваним аина дваним шаш дар дваним шаш метр дрозиш сивяк сомон ака сипан сомон бад о сивяки додесема ина река ина рекаи панҷ дар чор ина акат 5 прана мебро ина 4 4 нима хайда 4 нима 4 ним дар 4 размер 6 метраш ака 43 сомон 43 сомон у харидор худш бо дигар магазинро бина баъд арзон биёва бигира наёва биа бигира ака ман медонам ки ин шоломи ам баро ки нархои ман мегум нархои арзон тарина ина 4 метраш ака ҳамин рекара 4 метраш ака 30 сомон 30 сомон о ина двп мон ҳамун дфе ки гуфтабдем данавор ҳамин ҳамун фанера ҳамун нархе ки панҷоҳаш дама видео гуфтабдем панҷоҳаш ина фурӯхтесем панҷоҳаш бия бигирам бирамбирам братски якм сорта васати иср хайда жосткия ян ҳамун дигарш ҳаста камтар сафеда мулоима ё жостки фанера нота халта намезанад ана ин тараф биё чор метрро нишон шумо кард запс 4 метра 2 да 14 ҳам полавое ки ҳоз чен кардем дар уҷа 6 метра ку и ҳамро 4 метра шарта о ё нархошон 56 сомон ҳам нархои кӯҳнагӣ буд ҳамон нарх додесем инаш 12 шайна 12 дар 2 ним завад ишам 12 мега 11 мега 11 мебра 11 мебра ё заводской и хеле ғавси стандартни 2 ним ай бараш 11 дурозиш 4 метра ё нархошон 46 сомон ак 46 сомон 4 метр рош нархои пешина ай ина 10 кӯш ҳамо чор метра раина камтар мондагира фурухтем оинам да мега ин не мебрека не бада о давани давани заводской давани да на друзи 4 метр ё 36 сомона 36 сомона 4 метр машина да хакш ина да хаки лага ира лаки пол да истифода мебаран гавси 4 мебруя 4 4 да ина ای خیلی بارش نه نه میگویا یورا 7 نیم شما است که سوروپوفکوی وزیرای تاجیکستان 7 نیم انا کن ایرا پیسو 50 سرکا میگن میفروشن ایرا یاما نمیگون ایرا وس هم مغازینو میگن وس مغازین چون همین در تمام تاجیکستان 50 سرکا شما این ده حق کرد 58 سوم 58 سوم همون نرخی که پیشینه ویدیو دا گفت بودیم همون نرخ دوزی سیما اینا 18 حقش 17 میگویا اینا ها 17 شان آها اینا اینا 17 با 17 در 4 4 ده مقصد کی 7 نیمش نه 4 4 ده ام کی سر کو زیرا یا 4 متر شکای 105 سم 105 سم 4 متر باشه мақсад ки ҳамун видеода гуфтардем ҳами қарӯз фурӯхтем ина бо ҳами боро омадагиай мақсад чорметрам нархи арзонтар омадагиа бо ҳамун нархҳои пешина даду десем фақат шашметра камтар дигаргун шидагиа ё ҳамун нархҳои пешинаака бисёртар қадавои шашметра мешавадчорметраи чорметрора редка редка мегирам бароям лага пагат мақсад мондагиа ҳамун нархҳо додесем ино шифро бугзар шифро оз ин пара шифро мерем и шифро чанд чи дака и шифр шифри душанбе ака сомон шифр мақсад ки ногуфтанам она ки шифр чанд намуд мешава ҳиссорай хоҷандай қурғанай душанбеай ман ягон намуди шифрра пас намезанам барое ки ҳамаяму заводо мара мешиносанд қатишон додагириф дорем ман ягон наму шоли надидам ки бурда бошанд зада бошанд проблем небошад мақсад ки мо ҳамин завод қатъи ҳамкорӣ мекунем шифри сомоншифра яка беҳтаринай беҳтаринҳоай дар ҳамин качество ҳами 20 сол ма гарантия метавонам и гарантия айсоби ма айсоби завода ҳамира клем бибара бизана дар хонаш як донаш агар бишкана ку ҳамура биёра ман мегирам навқати алиш мекунам алиш када метавон гарантияш ҳаста нархиш 49 сомон ака 49 сомон 49 сомон бо мегум ки чанд ҳаму шифр ҳаста мо ҳами заводхати ҳамкорӣ мекунемсомоншифа гарантия дора барои качествоаш ҷавоб мегум ира вақте ки шикастагӣ яке бара клиент панҷта шашта бишканаю даҳта мисол оли нашида ҳами кору мо қази завод амихе шаҳрнома дорем агар ҳаму клиент биёра ира ма хонаам намебарам ира завод рӯй мекунам аҷо мара нав метам барои ҳаму клиенту да вигд на мисол ба дили пир мебара як таш бишкана гардонда миёра ва азврат мегирем нархиш 49 сомон а ё як вақт то 56 шашашидавтан бози арзон ҳамисол пакаам хел то баҳора мерава баҳорда бо мумкин дигаргун шуд касе дадаркор бошад ҳамин нархҳо додесема аз ҳамашаа хел анака ё ё ҳама шифрои душанбеа мехоҳ хай ҳамун нархҳое ки дар пешина видео гуфтафтем ҳамун нархҳо даҳ ёздаҳ ҳами хели меха додесем ё шайба пайбаша ҳамун нархҳои пешина анака ина шайба сию панҷ сомон шайба барои шифр мегузанӣ мех ай 70 саркаги нами коробкода тоя 120 ҳамаш як хела нархеш нархошанд я 11 фурухтесем ам клиентое ки ятаним та миён айном канал хидат гар мезанам дахсми ам метема хулас ай 60 саркада то тоя 120 тоя 120 10 сомони килош о айноми канал хидат биан 10 сомони шифрора био я бо диган хе чанд кайна ай ҳами лавзадаги ҳо ин ҳами лава ин ҳам майнавиш думан این پره را این همین طرف تو اون طرف اکول هم کم تر اینجا زرگی پر بود اکو بور کردیم نا دیدی که چند ماشین بور کرد برا یا کمش سومو شفره یا دیگه شم کمش سومو شفره همش دوشنبه ها یکم وقت یکم وقت میوریم اکا ای شفره قرغان ای شفره خوجان با یو هم قطعی همکاری داریم یکم وقت یکم وقت میوریم نه که اصلا اونوی شفری زور محکولی خدمه همی هایی برای که دوازده سال همی را از همین سومو شفره در برش карочи ман ҳами шифра ака даҳ сол дар бозори ҳоҷишариф фурӯхтагиам ина ду солши дайҷа фурӯхтаесам ман дувоздаҳ солши ами завод қатъи ҳамкорӣ дорем надидам ягон одаме ки амира бига ки ягон безеба ки ман баз кунам амира дига нафшум дига ша биёрум ман ҳамира дувоздаҳ сола фурӯхтаесам медонам зура ҳами қатъи ҳамкорӣ дорем боша фурӯхтаесам хай гарантия ки дора дига тамом шанш мегирем ина бародарон азиз ина пушти бозори гулдастара дидед нархоша чихела чихел намуда чанд сомона ана касе ам магазин харидорӣ карда боша бачао нархошон гуфтаги рост боша дар комментария бидаесем ки ақони акамо ам тахта гирифтем ҳам нархошон сад фоиз гуфтагиша ҷавоб меда нархош ҳамон вақт истодае ина имрӯзанги нархоро шинос шудем бародарон азиз як такта подписка лайка фуромӯш накунед бозори колхозово диде нархоша имрӯзанги нархоша дидем чи хеле аммо гуфтаги нархо ам хеле месака бои ҳамбор дигар гуфтанамона ки як танимка душманои мо дорем ки мисол ҳар гафа менависанд мо ба ёро аҳамият наметем мо мақсади видеои мо кардан барои ино подписчикоитае ки да ҳамун россия кор мекунанд расчёт бигиранд ки тахта у моҳчан буд ин моҳчан шидагия расчёти пулошо намегиранд мо ягон каса маҷбур намекунем биёаимо тахта мегӯяд ки ризқи рӯзии ҳар як одама худованд худаш мерасонад правилна бародар мақсади ягон кас ба мо бахилиам накуна ҳархи гапу чапа нанависа касе ки мардакай омада гирифта рафтесамин касе да намефорад тамошоам накуна видео гапои ҳархи нитором гап назанад правилна худашон метр қатъи биён чен кунам бигирам ра кадош кадом чен кунам тахтара бинам маъқул кунам баъд бигира ка маъқул накуна ихтиёрие бародар озе ака ина дарро екна ақамотона мемонем аз соати чанд сар мешава кор мекунем аз соати то чанда мебарам телефон мо аз соати шаши саҳар то соати шаши бегара кор мекунем аму каратина видео навори кадагида аму рақамора мондем бовар ки аму ҳазор одам занг мезанам сечорташ харидор бошад 990 таи дигараш харидор нест просто саради удаволсва занг мезанам беҳуда ай ҳамо хотир рости гап аму телефонора ма дигар ҳизоршкартаралишкадагиростигаамираамоинаомамайлумемонем дар рӯи амо экран илтимос ам бародарое ки касе желатина харидорай ҳамо одам зангзана корша буд кунем баъд ватсап ам дорам дар ҳамун рақамо дар ҳамун рақамо размерои дар кориша касе дар интерес бинависа ватсапам да партоя маис ҳисоб мекунам мепартом ба ҳамун одамои даркора ҳамон занг мизанам хулас касе харидорӣ боша занг зани бародарони азиз агар як тани ташта ҷавоб дода натона ижа бозора мисол бахшишда хафа нашаванд клиентҳо мия клиентош дод ҷавоб метаҳа исм шумо занг задасен барои ҳамун ки ин зайни шава телефона бардошта натонад хулас бародар азам хеле подписка лайка фаромӯш накунем магазини акаи маҳмадӣ буд бозори калхузобод